Avanti. Buongiorno signor direttore. Mi scusi molto in ritardo, ma sono rimasta intrappolata nel traffico, anche per la reception. Signora Lara, per questa volta ci passeremo sopra, non fa niente. Grazie mille, le prometto che non succederà più. Ora vado subito a lavorare. Mm, bene. Arrivederci. Hi, I'm Lara, the, employ the employee was late in the morning. I knocked at the door and I waited for the boss to invite me in. I'm very worried about the reason of the manager and I text him warmly in the end. I'm quite annoyed when the employee comes in. I excuse her, but my tone is serious and formal.